ampuliriza embeera mu kibuga amulire genfuna galaga nti yabiwoobe nakwazirana nabagamba nti biri ebyali eri ewadigida temulowooza nti byakusaaga amawanga gonna nakuwa eri mu siteeti ey'ebbono ababoko haramu jabasingo kweli senkuli mguangere Nigeria yatandikanga mpura mpura bwe bityo nenkuwa esomaliya wano ngejibagira mpola mpola ebaga kawe kenya abasajja dde batabuse nga myaka ngaebiri emabega myaka esatu nga batabuse genda okugira nti bagize wano bagize wali badde bagamba nti ekiri ku kazoliti eri dwalire mulago ambulensi nezipatulo zeetala abantu abayinza okuba nga bafunye obuvune mu njega egudde amaca ga leero batwalibwa mumalwaire basobole okufuna obujjanjabi n'olwekyo twesabire ate tubeere extra cautious apuliriza ebintu si byangu n'akamu n'ak'ettondo basajja bandibanga beesomye obaolyawo okwagala okutukubaawa byabyo byokwerinda bajja kuba bongera okutulungamya ku nsonga ezo naye nga ebijo ebiryampuliriza bigenda mu maaso mu kibuga kampala nkugambye abadde ajja mu kibuga kampala ng'obadde okyaliko walako sooka okwatiriremukko omale okwetegereza amawulire gatambula otegere embeera nga weefaanana embeera wekkakkana obukosa etule ku bigere osembere mpolampola naye nga ampuliriza ebintu si ah, birungi n'akamu kamu na ketondo kusinzira kumawulire agenfuna kumeza ya gafa munsi ampuliriza update zonna zenfuna maziga merere musoka mwaka nkumi bbiri abiri mugumu nyongera okukujjukiza bwoba muzadde nga walina abaana bewali owerera emyaka ebiri egiyise ng'emyaka egyo ebiri ebyo wali wabyerabira januari tali wala januari tali wala <laughs> ejja kuwulira nyongera n'okujjukiza bw'oba okyali yawo nga oliisa bijanjaalo mpiso ebyokugema si byoliko januwali bw'anaatuuka ebintu biyinza okuba ebizibu oyinza okwetaaga okugenda wagemesebwa n'okwata mu nsawo n'ogyayo emitwalo nga amakumi asatu bakubi bukubi ddoozi ez'ebbiri nakati okugamba kale singa nagenda luli kati singa nongenda sasula ku kitundu okusukulu fiizi z'omwana oba musasula nasatu nga taamu eba ewedde akati oyina ozegemeseemu muyinza obutasobola kuzzaayo baana gwe guardian oba omuzadde w'omwana ng'omuzzaayo mu januari oyinza obutakkirizibwa kuzzaayo mwana singa ggwe kennyini amuzzaayo obanga tewagemebwa agatambula galaga nti omukulembeze w'eggwanga ku lwokutanula sabbiiti eno nga 19 ayinza okwogerako eri eggwanga kimanyi nti ebimu ku nsonga ezigenda okwogerwako n'ebyomu ebiri kakati kyandibadde kirungi nnyo n'omanya nti buli kintu kiba n'akaseera kaakyo abantu abayiseeko mu mbeera abaagayala mu biseera gavumenti we yateerawo okuwandiisa endagamuntu abayiseko mu kaseera ako ng'ogyetaaga mangu mangu obeeko byoggusa embeera gye muyiseemu ebyabeerera ekyokuyiga nti nebino bye tuli nabyo bigenda mu maaso kati ebyokugema temulabika bangi nga temubifaako mubira bakyamuli nga salambwa lya nsenke temwefiirayo ga ah, abatusumbwa bajja tukuba eddagala eddagala fu eddagala biki theories nyingi nyoze mugoberere eyo aze sijja kugemwa zonna guma embera yensinga bwetambula nade kugamba nti mugwange lyo studio nakule gulo ennaku kukumbi wasaddewo za lockdown buli atanagemebwa kyokka nga eggwanga erisaawo ebyo lyakagema abantu ebitundu nkaga mu bitaano ku buli kikumi naye abasigaddeyo bakitwe gguba babagemudde waka mubereko mu mayumba gammwe okufuluma ennyumba mpozi ng'ogenda kugula kyakulya ekitali ekyo mubeere mu lockdown Adios. kubamu akafaananyi bakuyise ku interview nga ya mulimu nga chance ezizo n'obonero bonna bulaga nti omulimu gw'ogenzeeko mu mazima gennyini ovaayo nga ogufunye ne weetegeka bulungi nnyo n'otuula mu maaso ga pano egenda okusoyakajojajiwa ebibuuzo omu ku bapanalisiti nalyoka akugamba nti mukulu saamu masente nti wanje bakugema nti ye tulage ku certificate yo otulage ku vaccination card yo oleka otunula mpwanga linga embw esudde ekyuma nga bakugamba no further questions intervyew ogigudde <laughs> akunoonyamu kimu kyokka how responsible are you si ku birala naye ku bulamu bwo kitegeeza oba osobola okulagajjalira obulamu bwo kakati buno ovunanyizibwa ekitongole bwe kyagala okukwasa ceo bagala kukusa mu procurement ogenda mu okufuuka hr officer oba hr manager kakati obuvunanyizibwa obusooka obukwata kugwe ngaomuntu bukulemye ekitongole onofa otya ku mbeera z'abakozi bannogwe ofuse hr manager intervyew nga togigudde obadde wali okirowoozezaako ekyo ebintu ebimu bijja netubiragajjalira naye ngaate munne etuba twandibyetaaze ampulirizanzikiriza tugendeko mu ggwanga erye myanmar ndoza kuva mu may tetugendangako mu ggwanga eryo ate ngaensonga zayo twaleka zigenda maaso omukyala onsansuchiu yali awambiddwa bannamagye olunaku lwe yali ateekeddwa okulayira lumu febwari amala okuwangula akalulu lumu febwari agenda kulayira ayingire offisi asajja namugamba stop tojja kulayira era ampuliriza teyalayira okuva ku olwo omukyalo ono angusan suki taddangaamu kulwabwako mu public bamukuumira mu maka kyebayita ausarest okuva mpuliriza lwe yawambibwa omwogezi w'abannamagye abaawamba meja genozaomintum yafuddeyo olunaku lweggulu n'asagambiza n'agamba nti aa ah, ah, abanoonya ongsan suuki mumala budde oli gwe munoonya ali kubitafutafu yeeriira kyayagala okunywa kyetumuwa kyayagala okulya kyetumuwa buli kyagala tumukolere kyetumukolera mu nnyumba gye tumukuumira n'olwekyo buli sibusibe uli ali bulungi nga mumwesonyiwe mumuveeko yeeyagala yabagambye oli gwe muliko yeeyagala omukyalo nampuliriza wamala okuwambibwa okuwamu ka flashback yaggulwako emisango omwali ogw'okumenya etteeka mpuliriza lyakolebwa biseera biri byali byafuzi b'amatwale omukyalo oyo etteeka baliyita colonio era official secretsro mbu yamenya etteeka mwateekeddwa okuyita okusobola okukuuma ebyama ebya gavumenti ya myanima nebamugulako ogwobukenusi n'obulabbayi omulala gwali gwakubeera nga mu ngeri emenya amateeka alina zino zitasuleediyokola bazite wokitoki ate nga ekyo kintu eh, akwegamba eh, equipment yakinnamagye so nga jjukira mu ggwanga mpuliriza erye myanima pulezidenti talina buyinza ku magye wadde ate ngeri ye jyatali mu nnamagye bamugamba ebyo birina bumenyi bw'amateeka wadde yali mukulembeze wa ggwanga baŋongeddeko emisango emirala omulago mangeddeko mpuliriza gye buvuddeko musango gwekuusa kukubba kalulu mbu akaluka yawangula akaali kamuzizza ku kisanja mbu yakabba bubbi era ogwo nago baagumwongedde kampuliriza abasajja bano abaawamba emyanima okumanya bongedde nnyo okweriisa enkuuli balina bannamawulire bayitirivu mu bantu abazze bakwata be balina era bannamawulire abamawanga ga nambalujega agatasobola kuvaayo kwogera ddoboozi ne liwulirwa bannamawulire baawe banna abatali bannansi ba myanima bali eyo makomera bapooca bavundire eyo bukyanga bawamba mu febwali bakakwata abantu abali eyo mu kasanvu mu bibiri mu kyenda mu omu basuubiza gye buvuddeko nti baliko enkumi tano ebaasudde abatalina musango bagenda kubata ne wetwogerera kati ampuliriza bakyabakuumira mu mbuzi ekogga eyafunye akalembereza n'ateebwa ye musajja amanyiddwa nga dan fensita mpuliriza yabadde kyajjasalirwa omusango ah, ku nkomerero ya sabiiti yewedde munnamawulire munnansi wa ggwanga lya america yabadde akola nga managing edit olupapula lwa online olumanyiddwa nga frontia myanma yasooka kukwatibwa mu meeyi w'omwaka guno ampuliriza era okuva olwo abadde mu nkomyo yategeera nti abasajja bamuyiga n'ayagala adduka eggwanga lino addeyo okwaba obwe mu ggwanga erya amerika abasajja bamukaba asemberera okwagala okulinnya ennyonyi mukomera abadde amazeeyo emyaka 176 yaggulwako omusango ogwekuusa mpulirizaako kusalimbira mu ggwanga erya myanima mu ngeri emenya amateeka okukolagana n'abantu batekeddwa okukolagana nabo ekintu ekimenya amateeka teekako okukola amawulire agakuma omuliro mu bantu abavuganya gavumenti ey'ekinnamajje eramula munda mu ggwanga erya myanima mpuliriza mu kiseera kino kakati ku furayide yali asaliddwa ekibonerezo jukira gambi yakwatibwa mu meeyi era ennaku ezo zonna abadde ali mu nkomi ku lwokutaano yali asaliddwa ekibonerezo nga atekeddwa okumala emyaka kumi nagumu mu kkomera kubanga emisango gyonna gye nkusomedde ampuliriza okuli okuli okubeera mu ggwanga eritali lirye mu ngeri emenya amateeka omusango omulala gwe gwekuusa ku kukolagana n'abantu mu ngeri emenya amateeka batateekeddwa kukolagana nabo ate n'okukuma omuliro mu bantu abavuganya gavumenti yali asaliddwa emyaka kumi nagumu gye yabadde ateekeddwa okumala mu kabula muliro Oh! Say, I didn't say era mpuliriza ekyo nga kimaze omumusalirwa yabadde alina okukola ne bana emisango emirala kuliko ogw'okuyekera gavumenti teekako n'obutujju gino singa yamaze n'agenda mu kooti ne bagimusalira ono munnamawulire gwe njogerako munansi wa america danny fenster ampuliriza yabadde alina okukola ekibonerezo kyakusibwa mayisa ate nga buli ngeri yonna singa yagenze mu kooti ku misango egyo kkiriza oba gaana tewali ngeri yonna gye yandigisimatuse kubanga babatwala mu kooti ng'ekigendererwa kyabwe bannamagye kufuna ngeri gye babakwata bano kubaggalira nga balaga nti babaggalidde mu mateeka tebabakutte bukwasi yabbira mupango so emiyendi membeera bwetyo weeryampuliriza gye twali tutudde okgenda omukyalo oyo ampuliriza gwe twogerako ongsan suki bwekyangasibwa mu febwari talabikako mu bantu yalwalako nejjuzaawo kumpi kumubika singa yali wanawali ababisa ababyanguya baali bamubisedda ku social media naye katonda yazza bibye nasobola okusimatuka kakati abenganda zabadde bagamba nti naye omuntu waffe lwaki mumukuumira mu nyumba nga tulina abasaba basobola okumujjanjaba n'aterera bulungi munange ekyaddiridde bannamagye bagamba biri bye ntandise nabyo nti omuntu gwe muliko gwe mulondoola ah, oli muntu ali bulungi emmere kyayagala kyalya wasaba ennyama nga tuleeta wasaba ekijanjaalo nga tuleeta wasaba enkoko nga tuleeta kyayagala kyalya buli waba yagala ayina olugoye luyeetaaga nga tulugulanga tumuwa buli kamu tumulabiriranga bujje tegeza baagala okumulabako bakombe, bakombe kuvu omanyi kyatanudde abantu okumubuuza kyekyokutamunamaulino nga bagamba ye omugwira mumuyimbudde mukizudde talina musango eyali omukulembeze weggwanga omulamba ye musaze mumukumire mu nkomyo ekigendererwa kyammwe kyekiriwa abagaa nti ono gwe muliko ye obulamu bwali mumwe buli omulimu byammwe yeye yagala mumwensonyiwe agamba atyo omwana w'obulenzi ceo kawunye murare tiamu kurusambweti webali kubeerako